ሙሽሪት ሙሽራው ያምርባችኋል ሱናው ሙሽሪት ሙሽራው ያምርባችኋል ሱናው ያምርባችኋል ሱናው ያምርባችኋል ሱናው ያምርባችኋል ሱናው ያምርባችኋል ሱናው ያምርባችኋል ሱናው ያምርባችኋል ሱናው ያምርባችኋል ሱናው ያምርባችኋል ሱናው በስሙ ጀምር በስሙን ጨርሰው ያምርባቸዋል ሱና ነቢ መንገድ አድርጎ ያምርባቸዋል ሱና መረጠልን ክሰው ያምርባቸዋል ሱና ለነቢዩ ሱና ያምርባቸዋል ሱና እየተንገበገበ ያምርባቸዋል ሱና ኢማን በልቡ ላይ ያምርባቸዋል ሱና ሁሌ እንዳበበ ያምርባቸዋል ሱና ሙሽሪት ሙሽራቡ ያምርባቸዋል ሱናው ሙሽሪት ሙሽራው ሙሽሪት ሙሽራው ያምርባችኋል ሱናው ሙሽሪት ሙሽራው ያምርባችኋል ሱናው ሐዘኑን ደስታ ያምርባችኋል ሱናው አሱና ፈረስ ያምርባችኋል ሱናው ጋላቢው ታደለ ያምርባችኋል ሱናው ሐሳቡ ሲደርስ ያምርባችኋል ሱናው በሱና ፈረስ ላይ ያምርባችኋል ሱናው ገሰገሰ ያምርባቸዋል ሱናው ምንኛ አማረ ያምርባቸዋል ሱናው ጀነት የደረሰ ያምርባቸዋል ሱናው ሙሽሪት ሙሽራቡ ያምርባቸዋል ሱናው ሙሽሪት ሙሽራቡ ያምርባቸዋል ሱናው ሙሽሪት ሙሽራቡ ያምርባቸዋል ሱናው ሙሽሪት ሙሽራቡ ያምርባችኋል ሱናው ወደ ሙሽሮቹ ያምርባችኋል ሱናው እስኪ ተመልከቱ ያምርባችኋል ሱናው ጨረቃና ኮከብ ያምርባችኋል ሱናው መስለዋል ለሁለቱ ያምርባችኋል ሱናው ጨረቃና ኮከብ ያምርባችኋል ሱናው የእስልምና አርማ ያምርባችኋል ሱናው በእነርሱ ላይ ታየ ያምርባችኋል ሱናው እንጉዲታ ይሰማ ያምርባችኋል ሱናው ሙሽሪት ሙሽራቡ አምርባችኋል ሱናው ሙሽሪት ሙሽራው ያምርባችኋል ሱናው ሙሽሪት ሙሽራው ያምርባችኋል ሱናው ሙሽሪት ሙሽራው ያምርባችኋል ሱናው ያምርባችኋል ሱናው ያምርባችኋል ሱናው ያምርባችኋል ሱናው ያምርባችኋል ሱናው ያምርባችኋል ሱናው ያምረባቸዋል ሱናው ሰርጋችሁም እንዲሆን ያምረባቸዋል ሱናው በነቢዬ ሱና ያምረባቸዋል ሱናው ትዳራችሁም ሰላም ያምረባቸዋል ሱናው ሆኖ እንዲጸና Rabbi chọn sunnah Tikki sunan di hon Ya Rabbi chọn sunnah Benebiyyo sunnah Ya Rabbi chọn sunnah Sunnah yeri lebed Ya Rabbi chọn sunnah Atiba o mıçkanna Ya Rabbi chọn sunnah مشريت مشراو يا ربا جوان ሙሽሪትም ሙሽራው ያምርባቸዋል ሱናው ሀብታሙ ተጠርቶ ያምርባቸዋል ሱናው መስኪን የሚቀርበት ያምርባቸዋል ሱናው የሆነ እንደሆነ ያምርባቸዋል ሱናው በረካም የለበት ያምርባቸዋል ሱናው ከድግሶች ሁሉ ያምርባቸዋል ሱናው የተጠላ ድግስ ያምርባቸዋል ሱናው የሰርግ ድግስ ነው ያምርባቸዋል ሱናው ተብሏል በሐዲስ ያምርባቸዋል ሱናው ሙሽሪት ሙሽራው ያምርባቸዋል ሱናው ሙሽሪት ሙሽራው ያምርባቸዋል ሱናው ሙሽሪት ሙሽራው ያምርባቸዋል ሱናው ሙሽሪት ሙሽራው ያምርባቸዋል ሱናው ለምን ስትጠላ ያምርባቸዋል ሱናው ምንድነው ምክንያቱ ያምርባቸዋል ምስኪን በር ቆሞ ያምርባቸዋል ሱና ሀብታሙ መግባት ያምርባቸዋል ሱና ትጥልቷል ብላችሁ ያምርባቸዋል ሱና አትቅሮ ድግስ ያምርባቸዋል ሱና ነቢ ግድ ያምርባቸዋል በሐዲስ ያምርባቸዋል ሙሽሪት ያምርባቸዋል ሱናው ሙሽሪት ያምርባቸዋል ሱናው ሙሽሪት ሙሽራው ያምርባችኋል ሱናው ሙሽሪት ሙሽራው ያምርባችኋል ሱናው ተጠልቷል ብላችሁ ያምርባችኋል ሱናው አትቅሮ ድግስ ያምርባችኋል ሱናው ነቢ ግድ አርገዋል ያምርባችኋል ሱናው ነግሮ በሐዲስ ያምርባችኋል ሱናው መሄዱ ግድ ነው ያምርባችኋል ሱናው ጥሪ መመለስ ያምርባችኋል ሱናው ሐራም ከሌለበት ያምርባችኋል ሱናው ሚያሳንስ ያምርባችኋል ሱናው ዲኔ ሚያሳንስ ያምርባችኋል ሱናው እርሱ ጎዶሎ ነው ያምርባችኋል ሱናው ነውር የሌለበት ያምርባችኋል ሱናው ዲናችን ሙሉ ነው ያምርባችኋል ሱናው ሙሽሪት ሙሽራው ያምርባችኋል ሱናው ሙሽሪት ሙሽራው ያምርባችኋል ሱናው ሙሽሪት ሙሽራው ያምርባችኋል ሱናው ሙሽሪት ሙሽራው ያምርባቸዋል ሱናው ያምርባቸዋል ሱናው